y la idea es que ninguna finca quede aislada, así de simple. Eso no fue un plan cuatrienal, ninguna finca queda aislada. Y se pusieron a trabajar y hoy es una telaraña de caminos que une a todas las fincas del Lozada Guayabero. ¿Y quién la financia? ¿El Estado? ¿Las regalías? No, la comunidad. Pone sus cuotas, cumple, vigila, que no se roben la plata porque ladrones por todos lados y las carreteras, conozcanlas